цель какая-то, которую хочет достичь? Есть? Да. Ну давайте, например, какой? нибудь Свобода? Вот, это очень абстрактно. Успех или что? Можно я... Профессионализм. Профессионализм. Я бы хотела вот такую работу удаленную, ехать в Австралию. Австралия. Ага. Переехать отсюда. Да. Приехать. Приехать, да? Где тепло? Приехали. Почему именно переехали? Что меня не устраивает вообще? Ну, мне здесь климат не нравится. Климат. Я хочу наличие, наличие моря, уровень жизни. Да, это была наша причина, по которой мы уехали. Мне знакомый недавно приехал из Питера, говорит, у вас что, говорит, в Тюмени все с такими лицами Ну, типа, да, кстати, ипотеки, проблемы. Переехать? В другую страну или в другое место потеплее? цель переехать в другую страну. Вот смотрите, а, каждый день вы делаете действия разные. Они могут быть релевантные, либо нерелевантные вот к этой цели, по отношению к этой цели. Что такое релевантные действия? Это те, которые ведут к достижению этой цели, правильно? Нерелевантные действия – это которые вас отдаляют от этой цели, правильно? И в какую страну хочешь? Нет, ты могут. Испания? А ты в Австралию, да? Короче, смотрите, в чем фишка. А, вы делаете вот так. И вот с этой стороны пишите релевантные действия, да, то есть что надо делать. Ну, мы же мозгами это все понимаем, не факт, что делается. Да, язык. Может а, быть, да? Ты испанский, ты английский, да. Дальше. У тебя учитель есть. <laughs> Да. Вообще можно выбирать, даже э, это жилье, смотреть, какого цена. Да, ну, искать жилье. Почему? Да, да да? Да, удаленные работы. деньги подкапывать. Да, это есть. Кстати, чем фриланс отличает, как бы сразу... Да. И деньги, что еще? Сроки ставить. Сроки, то есть планировать, да? Что еще? Что еще сделать, чтобы приехать? Общаться надо с людьми, которые там живут, да? Да. Люди? Именно причем те, которые русские приехали туда же. Можно с русскими, которые приехали туда, чтобы они помогли адаптироваться, а можно с местными для того, чтобы язык изучить. Ну да. Есть замечательный, Интерполс называется. Да. Какие нерелевантные действия можно делать? Ходить на работу, да? Ходить на работу. Не развивать я А? Ой, какие. Просто. Ой. Берешь просто. Так, еще что можно делать? Ничего. Ничего не делать, да. Визуализировать, да, только? Смотреть телевизор, еще отстраивать. Да, вот тут делать, а тут визуализировать. Ты, бояться. Знаете еще, очень, что, что очень сильно тянет вниз? Общение с теми людьми, с кем не надо общаться. Это, знаете, это, это из разряда когда вам дают советы, например, там, тети, подруги, там, кто угодно, по похудению, который весит 120 килограмм, да? По-моему, вообще. То есть общаться с людьми, ну так рисую, то есть с кем не надо общаться. Угу. Что еще? Угу. Если там только не, не учить язык, не откладывать. Если, допустим, ты в Испанию хочешь, взял немецкий учить. Отдаляет немножко? Или вот деньги ну, купишь, раз кучу не писала. взял ипотеку. Смотрите, в чем, в чем прикол? Смотрите, в чем основная вещь. Если вы вот так вот выделяете, что вы делаете, у вас будет и в этом списке, и в этом списке. Скорее всего, это будет визуализируем. Скорее всего, это будет хожу на работу, да? Скорее всего, это будет общаюсь не, с, не с теми людьми. А надо что делать? Надо учить язык. Когда вы себе ну, вот, выделяете, да, что вы делаете, реально делаете. Если я хочу, например, Испанию, я испанский, да? А если я его не учу, значит, я не выделяю. Так вот, смотри, ты определяешь для себя, что, ты, что тебе надо делать, и смотришь, что, что ты делаешь реально. И когда ты понимаешь, что вот это тебя не ведет к этой цели, ты ее делаешь неправильно. Самое важное... Да. Смотри, самое важное, что при этом. Самое важное вот это перестать делать. Потому что если ты, вот знаешь, есть очень много людей, которые приходят на семинары вдохновиться, написать список 100 целей, повесить его себе ну на холодильник, и когда он уже ветрится вот так снизу, его снять, понимаешь? Да, то есть и, и, и смотреть на него с дивана, да? То есть это не работает. Ты не достигнешь так цели. Но если ты будешь делать вот эти действия все, тогда да, есть шанс.